ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ Bono media YouTube channel so ಈ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿ ತ್ರೀ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನು ಈ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಕೋಟಿ ಗೋಬಾ ತ್ರೀ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸ್ಟೈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಅತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದಿಂದ ಕಿಚ್ಚನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೊರಬಂದಿದೆ ಈ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿಯು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಚಿತ್ರದ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಿಚ್ಚನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ಸ್